tumefika Silali atukwenda kwa sehemu kwa mtu yoyote tukalala tukalala guest mm. Eh, tumelala tumelala asubuhi ilivyofika tukaanza sasa kutembea kwenda vijijini mm. e, tutafute watu tumefika kwenye kijiji kimoja ule mji kulikuta kama nyumba tatu nyumba tatu yani makaka kwa yani kaka makaka wako pale umejenga yani watoto wa baba mmoja na mama mmoja wamejenga eneo moja. Kwa wale wani wana vita e, kwenye mashamba yao na, na mifugo yao e, wana vita kwa sababu kule ukikosana, yani ni mwendo wa kuuana tu e, wanauana tu wao wenyewe, wanashika hata panga, anamkata hata mwenzie, anamuua kule. O, tukafika pale tukawaita, tuka akatokea na bibi mmoja, huyo bibi amepotelewa na hela kwenye begi lake kama laki moja hivi kumbe mwanaye kamuibia ile hela mm. E, ile hela imeibiwa na mwanaye yeye akasema ipotea tu kwenye mazingira hata siyaelewi mwanaye ameenda ame, amechukua kwenye begi akaondoka aka nayo akaja naye anaita, anataka nini anataka arudishiwe hela sasa tumefika kwenye ule mji wa yule bwana kakao sasa mkubwa Tumefika tukaanza kuwaambia, tukawaambia shida wewe unakosana na ndugu zako, unagombana na ndugu zako. Yeye sasa anavyowaambia ni kweli tumekosana sio hivi na hivi. Hiyo ndo issue ambao tulifanikiwa, labda ambayo minaona naona labda tulifanikiwa ndo mm. hiyo. Kwa sababu tulivyotoka pale tulivyoanza kuwaambia sababu ilikuwa karibu Kaambia twendeni mtuitie au ndugu zenu mwaite hapa. Kwa tulifanikisha kama kuwaunganisha hivi ule ugomvi wao kama ulikata hapo ika, ika solved kweli eh, sasa. Eh, Ilikuwa kama vile tumefanikisha kwa lakini hatukufanikisha labda kutibu yale maradhi yao, labda kupotelewa na ng'ombe mm. au ma mazao yao kuharibika, kwa sababu kule wanarogana sana mazao, yani mtu kuivisha mazao ni kazi sana, Yaani unapigwa vijembe sana kuivisha ni mpaka uweke vitu vingi kwenye shamba lako lakini kuwaunganisha ni kama tulifanikiwa wakapatana e, wakapatana kwa walikuwa wapatana e, eh, kwa sababu vile vitu ambavyo tulikuwa tunaambiwa mm. akaambia nyie ambavyo ampendwi ampendwi na majirani zenu mm. ampendwi na ukoo wenu kwa hiyo inatakiwa nyie ndio muungane hivi na hivi bana msameane hivi na hivi kama wewe kaka ndio waunganishe hao kwa sababu wadogo walikuwa wanagombana sana eh waunganishe hawa hivi na hivi kwa hiyo wakawa wamekubaliana ehe, ndo, ndo kitu ambacho wetu wa, waliuza ng'ombe kama mbili mm. mbili na mbuzi moja tulipata kama kama laki tano eh, tukaondoka na mtoto wake mtoto wake ya yule, yule kaka pale mmoja kwenda naye wapi kwenda naye tukanunua vifaa sasa umeona kwa hiyo naambia vifaa ni gharama sana yani vifaa tunatumia hata kama laki tatu kwa hiyo sisi hapa hatuna hela sisi tunawasaidia baadaye tutafanyaje mtatu, mtaturudishia yani mtatulipa fadhila ambayo mnajua hii itatutosha si ndio sawa nakubaliana ndio ndio kwa akiuza zile kwamba hii tunanua dawa tu umeona tunanua dawa tu kwa hiyo hatuna hela hapa tuna faida yoyote asema sawa tumeondoka yule yule yule kijana wa pale tumeenda tumemtelekeza kule yani jinsi ya kumwacha unamwambia tu ngoja tununue dawa hapa nashtukia tu ampo tukarudi mwanza tumerudi mwanza pale pale stendi pale stendi stendi ya buzuruga kuna mama mmoja huyo mama ni konda wa konda wa mabasi ya kwenda huko huko ya kampuni nyingine lakini ambayo sisi tulikuwa tunapanda Zakaria yale magari mengine yalikuwa Kisile yanaitwa Kisile yule mama alikuwa ni kondo yale mabasi mabasi moja yule mama mwanae alipata shida ni mfano kwamba yule binti akiolewa anaachika amalize hata mwezi kwamba akienda akilala na mume wake yani anaonekana kama amelala na bibi yule yule binti yani yule mwanaume anaona na, kama amelala na binti kwa hiyo anaachika mapema kwa hiyo mama alivyo, kwa sababu sio alikuwa anajuana sio alimwambiaga zamani kabla mimi sikuwepo, akaambia kuna binti yangu ana matatizo haya na haya, sasa anaishi pale pale Mwanza, utakuja utakuja umsaidie. Umeona, tumeenda nyumbani. Tulivyofika nyumbani, tumekaa pale, tukaambiwa kuna maaskari wanaotafuta maaskari. Maaskari wameletwa na nani? Yule dada yule sasa alikuwa mke wake. Mke wa? Mke wa yule jamaa. Yule ambaye yani alipigwa kipindi kile. E, mm. Kumbe alipigwa, aliumizwa, alienda alienda kulazwa. Mm. Eh, amelazwa kule amepona, sasa maskari wanamtafuta huyu jamaa. Mm. Nikasema hapa nikakumbuka maneno ya kaka yake. Aniambia rafiki yangu fanya kila mbinu utoke hapa. Umeona? Kila mbinu utoke hapa. Sasa tumefika Mwanza, tumefika Mwanza maskari wanatutafuta akasema maskari aweza akatupata hapa ni yaani aweza hata wakatukamata umeona nikaambia hii inaenda kutokea huko ni kukamatwa na kuenda jera nikasema hapa nitumie mbinu gani ili nitoke hapa nikaenda siku hiyo tunazurura zurura akaenda aka, kwanza nikamwambia rafiki yangu mimi na wewe tunaishi kwanza nikaanza kumulizia sasa mimi na wewe tunaishi hujaweza kunipeleka hata serikali za mitaa kwamba mimi naishi na wewe Ujai kunipeleka hata hasa kanimpa oh, unataka hivyo sawa. Serikali za mitaa ni pale tu juu. Tukawa tunazurura sana nikapaona serikali za mitaa tuna tuna ni pale. Nikasema hii ndo itakuwa njia rahisi ya kutoka hapa. Kwa sababu ilikuwa sio mbali pale na serikali za mitaa ilikuwa kama sio mbali tuko tunaosha vyombo sasa ilikuwa siku hiyo tunaosha vyombo mchana tumefika hiyo hiyo siku tunaosha vyombo akaniambia natakiwa twende kwa yule mama tukampige hela si tupate hela mama yupi yule mama sasa alokutana ah, naye anasema kuna mtoto anageuka bibi eh anageuka bibi akiwa na mume wake mm. tukaenda hadi pale kwa jioni hiyo tumeenda pale yule dada tukamuona kweli tunafika pale tukaanza kumtengenezea manini mkimuona mnamuonaje mlivyofika ni binti tu mzuri yani mzuri tu umeona hana shida yoyote ila hayo matatizo yake ndo alionayo akaanza kumwambia una matatizo fulani na matatizo fulani ndiyo kweli ukifanya hivi na hivi unafanya hivi na hivi kwa sababu vitu vingine alikuwa ameshaambiwa na na mama yake kwa sababu mama yake ni, ni kusafiri mkoani kwa hiyo yeye yeye alivyokuwa anaenda pale anamwambia kwamba wewe una matatizo fulani na fulani, kwa hiyo yule akuhangaika sana, akamwambia sasa tutakusaidia. Umeona? Kwa tukampigia mama yake simu tukamwambia, mwanao tumshamwambia kwa inahitajika hela. Shingapi? Inahitajika laki mbili. Nikamwambia laki mbili wanangu sina. Niwatumie shingapi? Niwatumie laki moja ya kwanza tamalizia huko mbele. kaambia sawa. Umeona? Ah, akawa ametuma ile pesa. Katuma ile pesa yule binti tukamwambia sasa huyu nitakiwa tuondoke naye tuondoke naye sisi tukamtengenezea dawa pale, pale nyumbani sasa yule jamaa kumbe kampenda yule mwanamke anataka awe mke wake aishi naye yeye mhm mm sasa Nasema wewe anasumbuliwa nawe na na na wabibi hivi miaweza kanitokea. Kwa mimi namuoa. Ah nikamwambia jamaa wewe hatari, nikamwambia wewe hatari. Sikwani tunafanyaje? <laughs> Akamwambia mimi mimi nafanyaje? Unamuoa. Akaambia mama, sasa sisi tunataka tuondoke naye tukae naye kule kama siku tatu. Kaambia sawa bana, mie mpelekeni apone tu. Umeona? Kwa sababu kuna kuna kuna mchumba ambaye anamchumbia ana, ana na huyo akienda kumwacha itakuwa ni shida. Umeona? Akaambia sawa. Tumeenda tumekaa naye ndio siku tatu. Kwa yule binti akupenda kile kitendo, yani akupenda. Akaenda akafika akamwambia mama yake akaambia mama wale sio wagani. Kwa sababu alipofika alivokaa pale, sisi tukimwacha pale labda tukienda wanaanza kumwambia watu gani wale majirani wanamwambia huyu ni hivi na hivi na hivi na hivi. Majirani wanamjua vizuri. Wanamjua yule jamaa vizuri. Na matukio yake wanayajua. Na matukio yake wanayajua na dada yake alikuwa ni pale pale mita ile ile. kwao mm -hmm. wanajua matukio yake, mipango yake hadi nyumbani, umeona wakawa wanamwambia yale maneno waka, akasema sisi tumeenda hatukumkuta kasharudi kwao amrudi kwao mama yake akatupigia simu aka anaanza vipi amepona akaambia sasa hatujamkuta hapa akaambia sawa mbona sijui labda labda amekuja kusalimia nyumbani maana mimi sipo kumbe huyo mama yupo mbona uh, alivyokata tu simu alivyokata tu simu akaambia jamaa wewe sikiliza huyu mama anatujaribu mm. huyu mm. mama yuko hapa hapa na ataleta maskari yani jamaa kashajua tena kashajua mm. ambia ataleta maskari hapa na tutakamatwa ambia kwao tunafanyaje si tulale tu hatuna shida eh, eh tumelala tumelala imefika jioni akasikia mlango unagongwa mlango umegongwa naenda kufungua niambie usifungue Umeona? usifungue yaani usifungue wale tumelala tu wale, wale, wale waka, wakaenda mama mwenye nyumba akuwepo pale yaani ile nyumba ilikuwa kama ya wapangaji tu baba mwenye nyumba waga yupo na mama mwenye nyumba yupo wanaishi sehemu nyingine wakawapigia simu wakaambia hapa sisi tunataka tubomoe mlango tuchukue watu wetu kwa sababu watu wale majirani tumeshaambia wamo mm. eh, wamo humo ndani umeona majirani wameshasema eh wameshasema wamo baadaye dadawa dada yake akaja alipokuja dada yake akaambia hawa hawapo umeona mm. hawa hawapo wameniachia mimi wamesema wanaenda wapi mjini kwa hiyo mimi ah, cha kufanya cha kufanya inatakiwa mfanyeje nyie mjifiche kwa sababu mimi mwenyewe mimi mwenyewe nafanyia kwa sababu yeye alikuwa yule alikuwa anampenda ndio mdogo wake kwa sababu alikuwa anamletea pesa alikuwa anamletea kila kitu kwa hiyo inatakiwa mje mjifiche kwangu huku mm. ili wakija waki, wakija maki watakuja hapa kwa sababu wakishasikia kuna masikio kwa sababu huyu ana watu ana watu wengi wa kumwambia umeona kwa hiyo inatakiwa mjifiche wale maskari wakasema sawa baadhi wengine wakaondoka wakabaki wawili tumefika imefika saa mbili usiku akasema inatakiwa tutoke hapa. Sasa tutatokaje? Ndio akasema bana, chukua begi hili, chukua na, na begi langu, we abebe utoke nje. Nilivyotoka nje se, nilivyotoka nje nikamkuta yeye kashatoka nje, umemwacha ndani na nimemwacha ndani, nikamkuta nje. Do muone, nikamkuta nje. Kwanza nilikaa chini nikakaa pale mlangoni nikaanza kumwangalia akasema unakaa toka hapo umetoka hapo tukatoka tumeenda akaniambia hapa hapa cha kufanya ili ili ili tu, ili tutoke ili tutoke hapa inatakiwa twende nyumbani kwenu nikamwambia mimi nyumbani kwetu siwezi kwenda mimi nyumbani kwanza nikamwambia mimi nyumbani kwetu niliacha nimeharibu nikamwambia niliacha majanga niliacha nimeharibu huko nyumbani kwa siwezi kurudi umeona ambia eh, yani hapa hatuwezi kuenda sehemu yoyote tulikuwa amemwambia tutoke tu tuende sehemu yoyote umeona kwa hiyo kuna maaskari wanaotafuta aina hizi ndio wa yule mke wake wa mwanzo mm. na huyu mama wa kitendo tulichomfanyia mwanaye eh, hatujamtibu e, mekalia tu kumharibu hapa kwa maaskari jeni mbili wanatafuta umeona tukatoka pale tulivyotoka pale tukarudi hadi nyumbani kwao kwao kabisa, tulikaa kama wiki mbili. Tumekaa wiki mbili kule, tukarudi ndo tukakuta sasa pamepoa. Sasa nika, nikaambia yani hapa nifanye hili mbinu ili nitoke. Sababu nilivyokuwa naenda kule, tulivyokuwa tumekaa kule kwao. Sasa tukageuka tuka sasa tunachunga ng'ombe yani. Tukarudi mara ya pili yani. Eh, ah, tulivyorudi tulivyotoka kule Maraskani tutafuta. Tukaenda kwao. Eh. Kwao wapi kule ambako kuna kaka yake na mama yake. Eh, kakake na mama yake na ndugu zake wapo mama yake ukufanikiwa kuongea naye kwa wakati huo tena siku mani kunika mm. eh, nakaa kwa kaka yake mm. e, nakaa kwa kaka yake yeye tuko tunakaa naye kwa kaka yake kaka yake anakwambiaje ni vile vile vitu ambavyo alikuwa ananiambia ambayo mm. bado bado upo niambia rafiki yangu umekaa naye nimekuwa naye kama miezi nane mm. yo eh, jamaa akwambia wewe ndio mtu ambaye umekaa naye muda mrefu kuliko watu wote aliokuwa amekaa nao wengine anakaa mwezi mmoja amepotea mm. anakaa yaani naye miezi miwili kapotea wewe ndo umekaa naye muda mrefu kuliko watu wote nkaambia sasa mimi jinsi ya kutoka nashindwa yeye kila kona nitakapoenda yupo umeona muda anaongea hata naongea na simu yuko pale pembeni anaanza kunong'oneza hata mmekaa mlikuwa mnaongea anaanza kukuambia rafiki yangu fanya njia yoyote utoke ambia sasa ndio inatakiwa huku uwezo ukatoka hata ningekuwa na nini mimi ningekutorosha lakini jinsi ya kukurudisha nyumbani kwenu mimi sina utakaa huko na mimi kaambia mimi kukaa kijijini siwezi umeona kukaa kijijini huko siwezi bora nifanye mbinu yoyote nikifika Mwanza niende nyumbani sasa nikakumbuka kuna mzee aliyenileta mm. eh kaambia sasa kwa sababu tunakaribia kurudi nyumbani mimi nitafanya mbinu yoyote kwa sababu alikuwa nawasiliana dada yake anambia bana alishaisha wametafuta wamechoka kwa dada yake pale alishiriki katika uhalifu ule e, eh, kumficha e, eh, wa kumficha yule mdogo wake na alikuwa anajua yumo ndani na alikuwa anajua yumo ndani mle ila aliwaambia maskari kwamba hayupo hayupo na mm. kama wangeingia na maana wangewakamata au mlikuwa mmeshavua nguo kama kipindi kile na wenda angekama, ningekamatwa mimi mm. sio yeye kwa sababu mi nishapewa stori kwamba wewe wakiwakuta tu maskari wakawaona hivi wewe ndo unakamatwa yeye aonekani alafu action unatoka nje unamkuta nje umwacha ndani namkuta nje yuko mimi nimemwacha ndani ina maana wangeingia wangekukuta wewe wangenikuta mi kwao yeye alikuwa nje pale ambaye nilikuwa naongea naye sio yeye no. umeona hatari sana kwao kama wa, u, dada yake wasingemkubalia wale maaskari wangebomoa kwa yeye alikuwa yuko nje umeona mimi nilikuwa ndani naongea na mtu mwingine ambaye sio yeye yeye yuko nje kwa hiyo alikuwa shametoka muda na nje yupo kavaa nguo au uchi kama mara ya kwanza kavaa nguo kavaa nguo begi ka, kabeba au kanipa mimi sasa niebebe yeye yupo kawaida eh kaambia wewe chukua mabegi hayo chukua mabegi hayo utoke nayo nje hmm. kwa hiyo inamaanisha kwamba yeye alikuwa hawezi hata kuchukua labda kitu chochote kushika kitu chochote kwa hiyo inamaanisha labda alikuwa hawezi Mm. au angeshika asingeweza kutoka asingeweza kutoka au labda angekamatwa umeona kwa hiyo alivyoniambia chukua mabegi utoke nayo nje kumbe yeye yuko nje mimi niko ndani kwa hiyo ina maana kwamba kurudi kuchungulia ndani? Sikurudi, mimi nilikaa chini. Nguvu zimeisha. Nguvu zimeisha. aniambia tuondoke. Namwangalia tu niseme huyu jamaa ndo yeye huyu au ni mwingine. Nikasema yeye mauzauza ni yani nishazoea, ni kiasi kwamba nishazoea kwa sababu uhalifu tuliofanya ni mwingi. Sawa, kule kwa kaka yake sasa na anakunong'oneza anakwambia. Eh, sasa mbo siku tunarudi kwa sababu alikuwa anasiana na dada yake, vipi huko mambo yamekaa sawa? Kama eh hey, turudi. Sasa mnyie mrudi tu mambo yako vizuri. Anampa sasa information za wapi? Za hapo Mwanza. Tukarudi. Tumerudi tumekaa. Sasa nikamwambia ah, tufanye biashara gani? Mitaani yote ishagoma. Hasa nikamwambia akaniambia, yeye yaani hapa bila kwenda nyumbani kwenu tufanye kitu chochote au kama vipi tuuze hivi vitu vyako ili tupate hela ya kutumia tutatumia wapi tutapataje hela kaambia basi sawa si tuuze tu lakini kuona nyumbani nikamwambia ipo siku tutaenda lakini taenda sina hela ambia nitakiwa tuende tu tuna hela tumwachie hata mama yangu hela hivi kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa naogopa mimi kumpeleka nyumbani kwetu e, na, na kwetu walikuwa namuelekeza na kwa sababu ukifika sehemu fulani nafika sehemu fulani unafika nyumbani umeona hasa siku hiyo tume tumeuza tu, niliuza godoro langu niliuza na tv yangu tukauza pale pale kwa jirani ni bei ambayo mbaya tu yani tv tumenunua laki na nusu kauza kauza elfu hamsini godoro tumeuza sijui laki godoro kubwa tukapata hela tukaanza kuzua nikaambia leo tuzurezurure twende kwa yule mama kule ambapo tulikuwa tunafanyaje nilikuwa namuuzia mandazi tuzule zule tuone mazingira sababu ni muda mrefu tukawasalimia akasema poa tumeenda kwa mimi target yangu kwamba tukitoka pale tukienda kule nikifika kwa yule mzee aliondeta nakatalia pale pale umeona nakatalia pale pale, pale, pale. Tumetoka pale tunazurura tukazurura tukaenda mpaka tumefika Meko. Tukafika kwa yule mama kwa sababu yule mzee alikuwa alikuwa sio mbali na yule nani? Na yule mama. tukafika kwanza kwa yule mama ambaye nilikuwa namuuzea mandazi atukumkuta Umeona? Tukakuta tu tukakuta yupo dada mwingine ambaye simjue. Ambaye mama yupo ameenda kanisani. Tukapitiliza tukaenda kwa sasa hatujafika kwa yule mzee. Akaniambia turudi. Kwa nini? kamuza kwa nini? kaambia utenda siku nyingine hapa turudi ah, nikaambia ise tushafika ni hapo tu nyuma unielewe oh? yaani ukimbishia anakupiga hata yani hata barabarani anakuumiza ah, nikamwambia ni hapa kitu ambacho nilikuwa nawaza kimefeli kwamba nirudi ni, ni, tufike kwa yule mzee yani nakatalia pale pale kwa hiyo ina maana yeye kukataa kaisi kwamba utaenda kutoroka au alijua kabisa kwamba pale labda niweza kukatalia pale pale. Mm. Eh, tukarudi. Tumerudi siku hiyo. Ilikuwa kazi konsei ilikuwa mchana. Tumefika tumefika nyumbani tunaosha vyombo. <clears throat> Hasa mimi tulikuwa tunazunguka ule muda nikaona serikali za mitaa zimefunguliwa. Nikasema hapa lazima nikimbia hadi serikali za mitaa kwa sababu hiyo mchana tulivyofika alinipiga sana mm. E, alinipiga sana ah, nikasema hapa mi nitakufa yani. tukatoka pale mimi nikaniambia kamwage maji nje sasa kashameweza kunipiga niko niko wapi yuko ndani anaosha vyombo mimi naenda kumwaga maji ah nilivomwaga tu maji hivi hata sikumwaga nikatupa pale nini nikaanza kukimbia akasema hapa nishachoka nikakimbia nikakimbia nikakimbia hadi serikali za mitaa nikakuta pameshafungwa do eh. <laughs> yani nikasema hapa mi naishije yeye yupo nyuma anakuja yeah, au hajasikia hajasikia yani kama pale nahisi alikuwa hata nje ananiangalia eh? nakuja na, na, nafika serikali za mitaa pamefungwa yani hata sielewi kwa sababu muda sio mrefu palikuwa pamefunguliwa mm. afu nakuta pamefungwa ah, nikapitiliza pale pale serikali za ndani nikapitiliza nikasema mwenyekiti anakaaga huku chini huko huko nikakimbia sasa kumbe kana ananifuata nyuma nakimbia nakimbia nakimbia nimekimbia nimekimbia nimefika pale nimefika pale nimefika kuna kona hivi Nika, nikakuta watoto nikauliza bana kwa mwenyekiti wapi akaniambia ni pale juu nimekimbia sababu kule kule milima sana nimekimbia nimekimbia mpaka nikafika kuta kwa mwenyekiti hayupo mwenyekiti mwenyewe hayupo kuna mtoto wake nikamwambia na kuna mtu ananikimbiza kwa ni stili hapa mimi nitakwambia kila kitu kilichotokea akaniambia basi ingia ndani kwenye chumba chake afika nikaingia nikaingia vunguni amefika pale akaulizia watoto nasikia kabisa kwa nyuma pale pale kuna mtu amepita hapa amepita anakimbia ameenda hivi pale kwa mwenyekiti akaja mpaka pale fika anamuuliza yule kijana mwana kuna udogo amepita ame, ame hapa anakimbia amefika hapa ambaye hapa hajafika nimemwona tu amepita anakimbia anaenda hivi akaendelea kwa hiyo hapo sasa madude yake hayo ya kuona vitu hayakuoni yani kama vile yani kama vile yani hakuniona kwa sababu si alikuwa na uwezo wa kuhisi kinachotokea eh. lakini akashindwa kuhisi huko pale eh. kwao mm. ni kama ni kama mungu yani ndo alikuwa amesha amesema basi natosha mm. akapitiliza anakimbia kwa nikafika pale nikamwambia mwenyekiti, alivorudi nikamwambia kila kitu. Akasema huyu bwana alishapata matatizo mengi na kila tukimuita hapa kwa mwenyekiti haji na tukienda kwake hayupo. Tukifanya hivi kila njia yaani tumemchoka. Sasa so, jamaa ilivyofika jioni nikamwambia mwenyekiti, mimi siwezi kukaa hapa. Kwa mimi nitajua jinsi pa kwenda. Kumbe katoka pale akaenda kwa yule mama. Mama yupi? Yule mama ambaye nilikuwa nafanya kazi mwanzo kazi ya, ya, ya chai ya na mandazi. Chai na mandazi. Alijua siwezi kwenda sehemu yoyote tofauti na pale. Mm. He, au licha kutoka pale kwenda kwa yule mzee alikuwa hapa juu. Mm. Lakini alifika pale kwa yule mzee. Alienda kutafuta mpaka kwa yule mzee. Mpaka kwa yule mzee. Mm. Yule mzee akumkuta. Mm. Eh, kwa sababu yule mzee alikuwa ni mtu wa kusafiri safiri mashamba yake, alikuwa vijijini kwetu kule mm. ndio alikuwa analima kule. Sasa amefika pale kwa yule mzee ayupo akumkuta mtu, kwa hiyo akupata wa kuongea naye. Afika tu ameulizia bana, hapa ndo waga anafanya kazi jioni ndio ajioni hapa alishaacha kitambo, alishatoka. Ambia akirudi mnipigie simu. Ambia kwani amefanyaje akambia jioni ameniibia, ameniibia hela zangu. Yule mzee alivyomkosa akaenda kwa yule mama alifika kwa yule mama akamwambia mm. akamwambia bana kijana huyu John ameharibika amekuwa mwizi umeona mm. amekuwa mwizi nilikuwa naishi naye lakini kanibia hela zangu laki mbili na nusu kwa hiyo akija akija nye akija nyewe mumpokee ila mimi mtanipigia simu mm. eh mniambie kwamba amefika kaambia sawa kwa sababu yule mama nilikuwa nishamkasirisha eh, akasema kwa yani huyo kijana ameshakuwa muuni kweli mm. nimefika pale nilipofika tu mle ndani akanikaribisha vizuri nikasema ah, mama labda alishanisamehe kafika kanikaribisha ndani Sasa walikuwa nje kaniambia ingia tu ndani ukae pale sasa nimefika tu nimekaa kaka kama hivi eh bwana katokea. kwa yani alijua niko pale pale Alijuaje yule mama alimwambia au ndio yeye mwenyewe tu alihisi? Nahisi labda alimwambia yule mama au kuna baadhi sielewi, lakini shtukia tu amefika pale mm. akanikamata akaniambia, huyu mimi nampeleka polisi. Kaambia sawa, kwa sababu mama hata hakutaka hata kunifuatilia. Kaambia nenda, ona unakuwa mwizi, umeiba. Kwa sababu yule mama alinifundisha mambo yani mengi ya kidini, peleka mm. kanisani. Umeona, ambia huyu kijana alikuwa mstaarabu kaharibika eh? amekuwa muuni wa mjini akaambia mama ndo huyu kawa mwizi sasa mama namwambia mama nisikilize mama mama nisikilize huyu huyu jamaa ananipiga ananiambia twende hataki sasa niongee mm. eh, hataki niongee kwa huyu mama <clears throat> mimi naondoka naye naenda kumpeka polisi nika akani tukaona tumeondoka tukaenda saa usiku hiyo tunatembea kanipiga kashikilia kisu kani kanichana huku mgongoni yani mm. Oh, unanijua mimi nini sasa naenda pale njiani anawaambia wewe unanibia kwa akikutana watu wakimuuliza anawaambia wewe kanibia umeona kwa hiyo tumpige basi ah watu sasa wanataka kunipiga Anambia wewe mwacheni mimi naenda kumaliza naye mimi mwenyewe polisi wakati huo unasemaje Anambia mimi sio mwizi sijamuibia niona anambia mimi sio mwizi sijamuibia watu wanasema watu hawaelewi yani ndio kumwambia mtu akuelewi anaendelea kunipiga tumeenda tumeenda tumeenda tukaribia mabatini sasa ambayo ni karibu na polisi akakatisha njia moja ambayo ya, ya kwenda milimani sasa nyumbani kwake sio kwake kwani kwani wakati anasema nakupeleka polisi mm. ehe akaenda tumefika tumefika sasa karibu na, na polisi mm. eh akunipeleka hata polisi anakatisha sasa barabara ya kuingia milimani kwa sababu kule sio kwake mm. kwake ni mabatini ya mbele mm. sasa mm. kuwa tujafika mabatini penyewe katikati hapa kanipeleka anipandisha milima sasa kashaniumiza kanichana kanichana hapo kanichana hapa na huku mgongoni wapi kuchana hapa kwenye sikio ni mm. e, alinitoboa sasa ji nikasikia labda kama kanitoboa sikio kwa sababu sikio lijaa damu singlet alafu shati kashachana singlet imejaa damu yote mm kwa hiyo nimeonekana kama mwizi, anavyonipiga ananiumiza. Ah, kanikatisha sasa ile barabara ya kupandisha milima. Baadaye kuna hizi daladala za ice hizi huko na kupandisha milima na kupeleka wapi? Yaani sasa mimi yani nimesielewa hata nilipeleka wapi. Mm -hmm. Na kule sio kwake. Mm -hmm. Kwa hiyo mhm. inamaanisha kwamba yani anaenda hata anaenda hata kujiua. Umeona? wale, wale jamaa walikuwa ile ice ilikuwa so ilikuwa ina watu wawili tu dereva na konda wake mm. fika wakafika wakasimamisha gari kaambia vipi bana huyu jamaa kanibia naambia unampeleka wapi? Nenda naye nyumbani. Kaambia huko sio nyumbani, huko anipeleke nyumbani. Kaambia sisi tunazungukia hivi nampeleka nyumbani. ambeza kama kama kakuibia, twende twende wewe pale polisi pale mbele. Nikaambia hata mtakuwa amenisaidia twende polisi ili mfanyeje? ili ili ili mimi pale pale ndo nikaongee kwa sababu mimi sijamwibia huyu mm. umeona kwani wewe huyu ulikuwa unaishi naye kaambia yeye eh, mimi nilikuwa anasema mimi nilikuwa nimemwajiri alikuwa ananifanyia biashara ya duka mm. kaniibia nikamwambia mimi hamna biashara ya duka wala nini huyu jamaa nikamwambia huyu jamaa tapeli mm. umeona anasema mimi nimemuibia sio sijamuibia kwa hiyo kama vipi twende polisi afu mimi pale pale ndo taongea mm. Anambia basi twende yule konda alivoshuka, kashuka na dereva anambia basi twende tumshike. Sasa nimemshika alivyo alivonishika sasa ameniachia sasa yeye. Mm. Amenishika wale jamaa wakaniweka kwenye gari. Basi tuondoke rafiki yangu, tuondoke tumpeleke. Akaambia twende. Wale wale jamaa walivomwambia twende, sasa alikimbia. Yeye akakimbia. Akakimbia. Aka akawaacha wale jamaa akakimbia. Akaambia huyu jamaa huyu jamaa kama wanaonekana haujamuibia, anambia sijamuibia lakini huyu jamaa eh, anasingizia nimemwibia lakini jamaa nitapeli ah wakasema tuende polisi wameenda polisi wakanishusha pale naambia polisi pale nenda nikaenda nikawaambia polisi usiku sasa ilikuwa kama saa tano usiku nimewaambia polisi wakanipa sijui makaratasi nika mapfcd nikaenda kutibiwa asubuhi nikarudi polisi nikarudi pale polisi polisi wakaniambia sijui chukua nini chukua hii <clears throat> chukua hii sijui ndo hiyo ya kumtafuta arabi arabi eh, mm. Ah, nikasema nitamtafuta mi taanzaje mm. muone kabla nyewe ndo mnisaidie mimi siwezi kumpata kwake ni pale juu tundeni wapeleke maskari hawataki ah. kwa nini sikujua mona labda kumkamata mtu labda he, mpaka hela mona nikasema hamna shida nikatoka pale nikatoka pale nikarudi kwa yule mama ili nikamwambia ukweli. Nikamwambia mama, mimi nilivyotoka hapa jamaa alinidanganya. Nilipokuwa nafanya biashara alidanganya hivi na hivi na hivi, nikamwambia kila kitu. Mm. Nikamwambia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kila kitu nikamwambia. Akaniambia ise kama unavyoniambia ni kweli, basi ujamaa alikuja kunidanganya. Kwa sababu alivyoniambia mimi ningejua nisinge kukubalia ni, au nisinge nisingemkubalia hata ni, hata nisinge mimi ndo nilimpigia simu nikamwambia huko hapa umeona ah akawa kwanza akaanza mimi sasa kaniambia basi takiwa labda uanzishe biashara zako hizi urudi tena wapi mtaani umeona mm. nikaambia mama nikae kidogo kama siku mbili tatu ndio akasema sawa akaanza kwa nunulia dawa umeona sasa ameniumiza nimevimba umeona eh? yaani hmm. amenipiga nimevimba uso sakawa ananikanda na maji kana mara ukipona uanzishe biashara kwa sababu huwezi ukakaa hivi hivi simu zangu sasa nimeacha wapi nimeacha kule kwa sababu nitoka nimekimbia sakachukua zile simu ya jamaa kampigia mama yangu simu mama kwa mzazi eh kampigia mama yangu simu kamwambia kwamba kwamba jamaa kijana wako amekuwa mwizi hapa mjini, amekuwa hivi vitu vingi, amekuwa tapeli, amekuwa mwizi. Baadaye jamaa akasema basi mi nakuja huko mama. Umeona? Anatoka sasa anaenda nyumbani. Anatoka hapo, anatoka Mwanza anaenda nyumbani kwetu. Katoka pale hadi anaenda hadi nyumbani. Kaenda kamwambia mama. Na nyumbani ulikuwa hujawahi kumpeleka? Na nyumbani kwa sikuwahi kumwambia kwamba kwa hiyo yeye labda alikuwa anawasiliana naye kwenye simu mama eh, mama eh, alikuwa alikuwa hasira naye kwenye simu mm hadi akama akamwelekeza hadi alipo kwa sababu maelezo yake kikwambia mm. anaona kabisa huyu jamaa jamaa anamaanisha ukweli kaenda hadi kwa mama kwa mama amefika akaanza kumwambia mama huyu kijana wako amekuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi mimi nilikuwa namsaidia nimemwajiri kwenye duka nini akamshawishi mama amekaa kule kama wiki sasa nikapotezea nimepona nini nimejisikia nikaanza biashara zangu tena za kuuza nini mandazi nimerudi na niko mjini nauza fika kama saa nne e, saa nne nipo nauza nikamuona yuko na mama yangu ah! nikasema mama yangu kamtoa wapi